астанадағы президент іс басқармасы ауруханасы жанынан жаңа терапевтік орталық ашылды медициналық орталықтың жаңа блогы жеті терапевтік бөлімді қамтиды атап айтқанда пульмонология нефрология гастроэнтерология эндокринология неврология ревматология және кардиология бөлімдері бір кезінде э, екі д кәдімгі маммография түсіре аламыз тағы да томосинтез ол терең зерттеу және э, спектралды контрасты маммография өткізе аламыз э, оның арқасында ол аппарат 5 миллиметрге дейін тіннің қабаттарын көрсете алады соның арқасында біз ең кішкентай түйіндерді де көре аламыз аталған орталық еліміздің түрлі аймақтарынан келген науқастарға және күрделі ауруға шалдыққан адамдарға емдік оңалту қызметін көрсетеді диагностикалық база 640 кескінді кт және мрт аппараттары заманауи рентген және ультрадыбыстық қондырғылар томосинтез функциясы бар соңғы үлгідегі заманауи жабдықтармен қамтылған біздің орталықтың заманауи халықаралық стандарттарға сай болуы маңызды сондай ақ бізге еліміздің түкпір түкпірінен көп ұсыныс түскен еді енді өңірлердегі халық біздің емханада портал арқылы немесе жолдамамен емделе алады ауыр жағдайдағы науқастар соңғы инновациялық технологиялармен толыққанды ем қабылдайтын болады жыл сайын бәрі жақсарып келеді біз үшін халықтың ел ішінде барынша жақсы көмек алуы маңызды аурухананың жаңа бөлімі түрлі заманауи диагностикалық аппараттармен қамтамасыз етілген бұл ауруды дер кезінде анықтап қана қоймай дұрыс емдік шарасын жүргізуге мүмкіндік береді реабилитологтар логопедтер психологтар мен невропатологтар ауыр неврологиялық тапшылығы бар науқастарға медициналық көмек көрсетудің жаңа тәсілдерін енгізетін болады я вот сталкиваюсь с медициной первый раз, заболел инсультом левой стороной. Вот сейчас отошла моя правая рука, очень я рад. Что не болейте, не болейте, конечно, Благодаря вам, вашим, вашим вот работникам. Айта кетейік, емдік қызмет міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бар немесе тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлем шеңберінде де ақылы негізде де қол жетімді болады